म्यूटू तुम भी एक पोकेमॉन हो है ना हम्म। तो इसका मतलब मैं एक पोकेबॉल की मदद से तुम्हें भी पकड़ सकता हूँ तुम म्यूटू को